mandingueira. mandinga é a mãe, olho no olho, a, a malícia. É um conjunto para mim da malandragem, da malícia, do ser esperto. Mandinga é uma coisa difícil de definir. É fluir, mandingar, absorver, descobrir, ganhar, perder, viver. Ah, essa palavra tem muito, tem muito, é, tem muita maneira da gente interpretar. O que, é, que, é mim, o que é, que é ser mandinho? para mim, é uma pessoa que sabe entrar e sair em todo canto. Tá é um cara que sabe ser bem quisto, né? E isso para mim é um cara mandinheiro. Na hora da situação que ele está, que ele podia perder a cabeça e fechar a mão e fechar a cara, ele está rindo, ele Tá brincando e na hora certa ele dá aquele puxãozinho assim, o colega cai e ele dá a mão para levantar. Sem agressividade, sem violência. Para mim, isso é um capoeirista mandinheiro. A capoeira, para mim, ela é, ela é um, um jogo de perguntas e respostas. Então, se você gritar comigo, eu tenho duas opções. Ou eu grito com você, ou eu abaixo a minha cabeça e recuo. Como mandingueiro, dentro da arte da capoeira, se você gritar comigo e eu ver que eu tenho condição de gritar com você, eu vou gritar com você também. Então a minha resposta vai ser à altura da tua pergunta. E aí a gente vai desenvolver, vai desenrolar, até que um não tenha mais resposta para o outro. E se for no meu caso, eu conseguir te neutralizar com as minhas perguntas, eu vou sair dali bem. Eu posso dizer que eu saí dali um mandingueiro vencido naquela arte da, da malícia da, do jogo da capoeira naquela hora. Neste caso, na capoeira, nós descrevemos a mandiga como um movimento corporal que é usado para, para complicar a mente do adversário, de maneira que ele não perceba os nossos movimentos. Você executa os movimentos, você teatraliza, você é, engana, faz que vai, que não vai, você sorri, você quer chorar, enfim. Tem todo esse, esse jogo de de aparências que envolve né, a mandinga dentro do jogo da capoeira, mas que se transporta para a vida também do indivíduo, porque no comportamento social, no trabalho, na escola, enfim, em vários locais onde ele, no meio social onde ele está, ele vai se valer daquele conhecimento que ele utilizou na capoeira. Né? mandinga para mim é, é, um estado de espírito, mandinga para mim é o cotidiano, mandinga é, é uma boa desculpa, mandinga é ser flexível, mandinga é trabalhar, mandinga é viver, mandinga na é capoeira é fingir que vai, não vai, é tocar um bom birimbau, procurar sempre jogar uma capoeira boa, ser mandingueiro na roda. Quando você é mandingueiro na roda, você é mandingueiro na vida. Eu considero-me um mandingueiro. Por quê? Pá, porque trago sempre a mandinga comigo, desde manhã até a noite. Eu arranjo sempre uma estratégia. Mandinga para mim é a maneira como você arranja estratégias para superar os seus objetivos. Eu estou sempre a fazer isso. Neste exato momento, eu estou a arranjar uma estratégia para mais tarde, quando entrar na roda, botar alguém no chão. <laughs> brincando, brincando. A mulher caporista tem que ser mandingueira, né? Porque a mulher caporista tem muita coisa para comprovar, né? Para os caporistas masculinos, né? A, a, primeira coisa que nós também conseguimos jogar bem, né? Jogar com, com balanço, com mandinga, né? Enganar na roda, né? E também que nós somos, estamos na capoeira por causa da capoeira, não por causa de, de outras coisas, né? E a mulher tem que, tem que ser mandingueira também. Que na roda de capoeira acontecem eh, coisas incríveis que, que nunca aconte, acontecem fora da roda, né? Pode ter uma pessoa que, que fora de roda de capoeira é uma capenga, mas lá dentro parecia atleta. Ah, tá fazendo seu jogo, tá, tem interação com, com outros eh, jogadores, jogar capoeira com felicidade, com um sorriso no rosto. Assim, às vezes eu fico pensando, eu sou um capoeirista, sou brasileiro, é, deveria achar que eu tenho esse jeitinho, essa malandragem, mas eu, eu não me classifico ainda nisso. Eu acho que eu estou no caminho, a vida está me ensinando, estou caindo muito, eu acho que daqui a alguns anos eu vou ter essa mandinga para lidar com tudo. O que eu sou, é, mesmo sendo um menino novo, é um defensor daquilo que eu acredito, daquilo que eu, que, que eu escutei e aprendi com os mestres. Mas eu, eu creio, eu, eu, eu vou usar a palavra mandinga de uma outra forma, vivência. Quanto mais você vive a capoeira, mais sábio você fica dentro da roda. Então, a sabedoria dos antigos, a sabedoria do mais velho, é que se gera a mandinga, do mandingueiro mas a verdade é uma sabedoria e essa sabedoria é dada por Deus. Porque hoje você coloca o seu pé atravessado, amanhã você coloca ele reto. Só que eu já peguei que quando você coloca ele atravessado é uma meia-lua, mas quando você coloca reto é um golpe que vai vir direto. Então isso aí requer tempo para você adquirir essa sabedoria. É da onde os mais antigos falam que são mandingueiros, mas a mandinga está no tempo que a pessoa faz capoeira. Se eu quero dar um toque falar, né? mostrar o meu conhecimento, ou dar um recado. Posso usar o birimbau, o canto. Se eu quiser dar uma lição, posso passar uma rasteira. Né? Também posso cair, e levantar, mostrando que a mandinga vai por aí, né? vai por essas coisas tão simples e básicas como o próprio fato de usar o movimento do corpo e levar o adversário no jogo de capoeira a pensar que a gente vai fazer uma coisa e passar. Mas isso pode ser uma coisa positiva, né? Pode ser um ensinamento, porque ele vai cair, eu posso estender a mão para ele se levantar. Então pode ser uma mandinga positiva, mas também pode ser uma mandinga para eu humilhar. Eu posso ser, fazer a mandinga e tal e mostrar, que tu és fraco, eu sou forte. Aí depende do caráter de cada pessoa, o que a gente leva para capoeira. E na vida se reflete da mesma forma. para eu sei, a mandinga é, é a magia, né? é considerada como a magia. Cada um tem uma interpretação, eu já vi muita gente falar muita coisa sobre mandinga, tá ligado? A aceitação dela é geral porque existe, ninguém pode dizer que não existe. Se a gente acredita em energia, a gente vai acreditar em, vai acreditar em mandinga. Tá agora a interpretação de cada um é muito pessoal, acho que é uma coisa muito pessoal. Agora eu quero voltar na, na palavra mandinga, né? na palavra mandinga. Você como um adorador de Deus, você cultua Deus. O mandingueiro, ele cultua o Deus que ele, que ele acredita. Esse Deus tem, tem um poder para ajudar ele, mas enquanto ele pode oferecer algo para esse Deus. O nosso Deus, o Deus que a gente serve, ele tem um poder de nos ajudar sempre. E muita gente que, que pensa que a mandinga tem diretamente a ver com o espiritual, com o axé, também. Tá vendo? há quem diga que, há quem chame os trabalhos né, espirituais de mandingas. Também é. Tá vendo? Eu vejo pessoas de religiões diferentes praticando capoeira juntos. E pronto, eu estudei história de capoeira, sei bem essa ligação de candomblé a capoeira, mas hoje em dia acho que isso já mudou. As capoeiristas não são macumbeiros, né? que a capoeira nasceu no terreiro de candomblé, a capoeira nasceu na, na parte mais é, problemática da sociedade que se vivia, sendo na Bahia, no Recife, no Rio de Janeiro, a capoeira foi discriminada, a capoeira foi coisa de malandro, e etc, e etc, etc, etc. Então o povo hoje, hoje em dia, ainda se retrata a capoeira como isso. Mas o povo se esquece que em 90 a capoeira passou a ser um esporte. a gente precisa pensar que a mandinga é uma espécie de elemento mágico e religioso associado a um grupo étnico, os mandingos, que vieram para várias partes do Novo Mundo, durante o período da escravidão, para as Américas, e que pra, produziam, fabricavam as bolsas de mandinga, que eram patuás, que eram amuletos utilizados pelos negros para é, proteção dos indivíduos. Né? imaginar que eles eram escravos, mas eles, eles comercializavam as bolsas de mandinga. Aquela bolsa ela possuía o poder mágico de intervir na proteção do indivíduo contra doenças, contra enfim assim, qualquer tipo de massa que pudesse atingir a pessoa. Mais adiante, essa bolsa começou a ser utilizada pelos capoeiristas, os antigos capoeiristas, e pensava-se que ela também poderia proteger o capoeirista dentro de uma roda, dentro de uma situação difícil é, que ele estava enfrentando na roda, ele podia se valer daquele tipo de proteção. E a verdade é que a bolsa, por sua vez, deixou de designar o objeto e passou a, a fazer parte do corpo do indivíduo. Ele se tornou um mandingueiro, um tipo que conseguia, por, sua, por suas capacidades físicas, é, se desvencilhar dentro da roda, dentro de situações de jogo. E aí que a mandinga é, deixa de designar o grupo étnico, étnico e a bolsa de mandinga e passa a designar o indivíduo, o camarada, o jogador, o malandro né, da capoeira. Para a gente ser capoeirista, a gente não precisa ter essa religião. Né? A capoeira é aberta para tudo. Mas eu penso que para a gente sentir a capoeira, para a gente sentir a capoeira, a gente tem que ter um pouquinho de axé. É, tem que ter energia. Eu nem vou dizer que a gente tem que ser espírita, tem que ser, mas a gente tem que sentir uma energia, porque a capoeira é feita de energia. Né? Então, daí, como o espiritual mexe diretamente com essa é, energia, para mim facilita muito. É muito fácil. capoeira é um desafio, né? E a mandinga faz parte. Para ser capoeirista, você tem que ser mandingueiro. E como qualquer ser humano pode ser capoeirista, o europeu também está mandingando. Sabe mandingar, sabe observar, sabe ser esperto, sabe ser bobo, sabe, sabe mandingar. Claro, a mandinga está presente e está rompendo oceanos, né? A cultura é brasileira. ela chegou na França. A gente tem que correr atrás da cultura brasileira. Então, estudar bastante, não é só chegar e treinar capoeira. A gente tem que estudar, ler, pesquisar sobre capoeira, sobre a história. Porque para ter mandinga, para ter malícia, tem que correr bastante. Botar a mochila nas costas, correr e... Ah, então... É o dia a dia. Eu acho que adquirir, de que a mandinga, a malícia é no dia a dia. Tô ainda descobrindo esse, esse negócio, porque isso vem da cultura brasileira, que é, que é diferente, é um pouco difícil para entender, mas acho que, que meu nação, poloneses, ah, são um pouco parecidos com, com brasileiros e, e estamos sentindo isso, mas, mas, mas, acho que ainda precisamos uh, entender um pouco, um pouco melhor o que é mandinga, temos que procurar esse, esse caminho e trabalhar muito isso para conhecer o espírito da capoeira, não, não só técnicas, não só princípios, mas o espírito mesmo. Na minha concepção, tem muita gente, principalmente no, no, no, no leste europeu, estão existindo é, excelentes atletas de capoeira. Atletas de capoeira, excelentes. Gente muito rápida, que treinam muito, mas eles perdem um pouco essa parte né? Então não posso ser que eles não tenham mandinga, tá mas os eles ainda não descobriram a mandinga que a capoeira tem. Em Israel não tem mandinga, em Israel tem a cópia, tem a Xerox. Eu acho que o que eu vejo lá, eles tentam imitar bastante a mandinga do mestre, do brasileiro. Eu acho que um dia chega assim, como vai chegar é tudo. Um dia vai chegar o tempo do, do, dos verdadeiros mestres estrangeiros também, mas por enquanto o que eu vejo lá é uma cópia. A mandinga, a malandragem, o jeito, a, a saída, a negaça do, do, mestre capoeira brasileiro, isso eu não vi lá. É a cultura que é muito fria, diferente da, da coisa africana, brasileira, índio, portuguesa lá do, do outro lado do Atlântico, mas eles estão absorvendo. Então, percebendo essa beleza, essa alegria que é mandingar, né? Mandingar é melhor do que a, do que a frieza, né? Então, a mandinga está chegando, eles estão pegando, claro, está todo cheio de mandingueiro. Mas eu acredito que haja mandinga em Portugal. Penso que sim. Eu acho que o cidadão português, o ser humano criado em Portugal, tem essa mandinga dentro dele de uma forma natural. Uns vão desenvolvê-la, outros não. Depende do seu percurso da aprendizagem da vida. É muito diferente da minha cultura, né? É muito diferente. A cultura brasileira, a, cultura, a arte de capoeira é, é muito diferente da nossa cultura, né? mas eu, eu abracei tudo, é, tudo que a capoeira tem para oferecer. Então é mandinga, tem que ser, tem que aprender a ser mandingueira né? um pouquinho. É assim, para mim mandinga é, é esperteza, certo? dentro da roda, tanto dentro da roda como fora da, da roda. É a estratégia que você usa para atingir os seus objetivos. Aí você me pergunta se o angolano tem mandinga. Eu posso te responder que o angolano é conhecido por ser uma pessoa esperta, por ser uma pessoa que nunca se deixa derrubar e que faz tudo para chegar aos seus objetivos. Portanto, nesse sentido, sim, o angolano tem muita mandinga, porque ele é uma pessoa que raciocina muito e é muito esperto. Conceito de de mandingar, de negarciar, de teatralizar o jogo que caracteriza a, a mandinga na capoeira. Né? E eu acho que se alguma coisa que se globalizou foi isso, foi precisamente essa característica da capoeira. Nem tanto um movimento, uma técnica corporal ou uma forma de se de construir o ritual atualmente na capoeira, mas é uma atitude que veio dessas formas de luta e dança e da cultura africana chegou no Brasil né, e se transformou, se hibridizou é, e, e a partir daí se globalizou, se nacionalizou, não foi para parte do Brasil, mas a partir daí se globalizou. Se você prestar atenção no que está acontecendo na Europa com a capoeira, é, é uma comunidade linguística e é curioso que é, é essa comunidade linguística ela se ela interage no mundo inteiro. Se você vai na internet, você utilizar as redes sociais, você pode conversar com qualquer pessoa do outro lado do mundo que também faz capoeira e trocar palavras em, em, na, na, língua portuguesa, né? um grande divulgador da língua portuguesa. Mas também na, através da técnica corporal. Né? Se você encontrar qualquer pessoa da capoeira, qualquer parte do mundo, você pode jogar, independente do estilo, do segmento da capoeira que você faz, você pode interagir com aquela pessoa, jogar. Você usa, usa um conjunto de símbolos e linguagens que são comuns a essas é, a esses jogadores, né, esses grupos que estão espalhados pelo mundo. Né? A, a mandinga é do ser humano, a gente denominou, né, tem esse nome afro, né, mandinga, da... mas ela é humana, então quem, quem for humano faz, pode ser né, europeu, escandinavo, pode ser qualquer coisa, americano, né? brasileiro, até se descobrir uma vida lá em Marte, de repente, o cara vai virar mandingueiro também, com certeza. Rock